Ne yapıyorsunuz lan? Sen git ileride. Oo Hakan ne yaptın öyle? Borojik. Öf üstüne bak sırtına bak. Her tarafın. Oo. At bakalım suları karıştırdın. Ne yapıyorsun böyle? Halit sen ne yapıyorsun Halit? Bekle. Halit. Halit. Yapma. Vay vay vay vay vay. Halit bir bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Kalem yapıyorsun Halit. Halit Kale mi yapıyorsun? Denize yol mu yapıyorsun? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah bir havuz oluşturmuşlar burada. Bir sudan bir havuz oluşturmuşlar. Vay vay vay vay. vay. Vay vay vay vay vay vay vay. Büyük bir gayretle arkadaşlar geçiş yapıyorlar. Yüce Türk milletinin geçiş azmine hastayım ya. Bak görüyor musun teknelerine ulaşmak için bu amcalar balıkçı teknelerine ulaşmak için bütün engelleri aşıyorlar. E, evet geçtiler. İkisi geçti ikisi de bu tarafa doğru geliyor. Evet. Yüce Türk milletinin gruba karşı balıkçıları. Ne aşk ne aşk. Bak suya girdi. Çıkarttı amcam. Dizlere kadar çıkarttı. Evet demek ki öyle girebiliyor. Suya. Helal olsun. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir. Haldun. Bak bak gel. Aha aha aha birbirlerini atıyorlar. Dal suya dal suya dal suya. Vuramazsın sana Hakan. Haruncuğum dal suya.